Мої вітання всім тим, хто зараз знаходиться біля екранів телевізора. Миру і радості усім вам. Ми продовжимо розмову про проблеми подружнього життя, і цього разу, як обіцялися, мова піде про обов'язки кожної з подружжя. З кого будемо починати? Коли з таким питанням звертаються до чоловіків, то вони в таких випадках проявляють завидну солідарність, говорячи, поступаючись дамам і говорячи, ви нам розкажіть про жінок, що вони нам повинні робити, проявляючи таке завидне джентльменство по відношенню до своїх дружин. Ну, коли так, якщо так їх люблять настільки, тоді е, почнемо із вас, шановні жінки, дружини, прекрасні, представниці прекрасної половини людства. У жінки є, по суті, лише один обов'язок по відношенню до чоловіків, це любити його. Все решта лише наслідки. Але скільки зараз смисл любові чеснотик такої втратив е, своє значення, свій смисл залишився забутим, тоді ми сьогодні почнемо говорити саме про ці наслідки, щоб е, по них, як по цих слідах, знайти оцей смисл і побудувати таку невеличку мозаїку чесноти жіночого кохання. Жінка завжди була помічницею для свого чоловіка, спутницею життя, вірною подругою. І апостол Павло заповідає християнським подружжям, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як само себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Тут говориться про взаємне кохання чоловіка до дружини, а дружини до чоловіка. І з повагою і шану, як до голови сім'ї, і з побоюванням, саме в цьому смислі вживається слово боятися, з побоюванням образити свого чоловіка. І той самий апостол в письмі до Тита пише, що необхідно, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалися Слово Боже. Жінка повинна бути цілковіто відданою своєму чоловікові. Ця відданість проявляється не як вимога е, е, е, чоловіка, а як говорилося раніше під наш, під час наших минулих бесід, вона проявляється сама по собі, як воля, як бажання схилити свою волю до волі коханого. Ну, а коли жінка себе бажає брати верхи над чоловіком, то це, як правило, ні до чого доброго не приводить, лише до сварок до незгоди, до охолодження теплих почуттів. І в письмі до Тимофія апостол Павло пише: нехай жінка навчається мовчки у повній покорі, а жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути у мовчанні. Великий вчитель IV століття святий Григорій Богослов у листі до Олімпіади, так звали дружину городового, пише таке звернення: Якщо ти народилася жінкою, не присвоює собі важливості характерні чоловікам. Коли чоловік роздратований, уступи йому. А коли притомлений, поможи йому ніжним словами і добрими порадами. І приборкувач левів не з сили угомовує розлюченого звіря, у котрого скаженілого переривається дихання, але приборкує його, гладячи рукою і промовляючи лагідні слова якою б ти не була роздратованою, ніколи не докаряй чоловіка у зазнаних збитках, тому що він сам найкраще для тебе придбання. Коли чоловік сумує, посумуй і ти з ним трохи. А потім, прийнявши світлу посмішку, розсію сумні думки, тому що чоловікові, що ремствує, найкраща пристань дружина. Такі слова святого. Для домашнього життя потрібно мати м'який характер, не бути формалістом, постійно поступатися, не потрібно бути завжди настіливою у планах, міркуваннях, у деяких дрібницях життя, тому що ці так звані дрібниці складають значну частину життя нашого. Коли жінка проявляє е, себе інакше, коли вона стає буркотливою, уїдливою, нудною і нестриманою, вимогливою занадто, вона цим спокушує чоловіка починаються негаразди в сім'ї, але до чого не приводять, говорити не потрібно. Всі про це добре знають. І лише добрий настрій ось що стає чистим, ясним і бездинним повітрям у сімейному затишку. Коли е, людина далека від церкви, мірська все це е, чує, е, знайомиться із християнським баченням ролі жінки як дружини, то здається, що церква я розумію, занадто рабські і безвольно. Насправді це не так. Жінка при цьому не втрачає вплив свій на чоловіка. Притом цей вплив має дуже велику сферу. Коли жінка добра, щира і любляча, то ці риси характеру відбиваються і на душі чоловіка. Який він не був е, суворий і брутальний, він починає під її впливом лагідніти. Дуже світлий вплив дружини і настрою дуже позначається на ньому. І навпаки, якщо дружина зла, сувора, черство серцем, то яким би чоловік не був добрим, щирим, яким не був розумним, яким би чеснотам не відрізнявся, е, все на ньому позначиться. Отак, дорогі жінки, ви маєте дуже великий вплив на нас, чоловіків. Ви для чоловіків, як вітер для корабля, можете і бути попутним вітром, а можете стати і противною бурею. Можете і тихо віяти, а можете і стати штормовим ураганом. І тоді корабель, який він не був би сильним і великим, не устоїть, не втримається. Ну і ще одна моя порада, не скільки як священика, скільки як чоловіка. Ніщо так не зміцнює жіночу владу над чоловіком, як її добра вдача і лагідність. В чому це проявляється? Це моральна чистота, це внутрішня привабливість і жіноча скромність, сором'язливість. Апостол Петро, між іншим одружений, так пише: «Жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненне житие». Тобто ключ влади жінки над чоловіком це чисте життя і страх перед Богом і перед чоловіком. Здається, це парадокс, але насправді це саме так, тому що це перевірено досвідом життя. Крім цих обов'язків по відношенню до чоловіка, жінка, звичайно, має бути доброю господиною, душею берегиною сім'ї. Вона повинна підтримувати порядок в домі, збирати майно і розумно розумно використовувати його на потреби сім'ї. Апостол Павло до Тита Зовая, що жінки повинні бути помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам. Тобто, щоб піклування про дім було е, слушним і безпристрасним, а не переростало в якусь скнарість і е, ненаситну скупість. І прекрасним е, образом Е, такої господині, домогосподарки нам показує премудрий Соломон у останньому розділі своєї книги, яка міститься у Святому Письмі Старого Завіту. Ну я сподіваюся, що мене сьогодні слухають самі такі жінки. Е, якщо вони хоч не мають повні такі характеристики, то принаймні вони намагаються такими бути. Тому залишати завжди такими, намагайтеся такими бути, самі собі і чоловікам на радість, церкві і Богу на славу, а душам своїм на спасение.